Hola, espero que, estéis todos bien. Hoy os quería hablar de, una emoción que estamos sintiendo todos estos días, que es el miedo a la incertidumbre. Hay muchísimas realidades ahora mismo en, este contexto, ¿no? Hay personas que están viviendo solas en el confinamiento, personas que están en parejas, personas que están con niños pequeños, eh, personas mayores, personas que tienen que ir a trabajar y exponerse pues a todo este contexto de una forma mucho más directa, ¿no? por el tipo de trabajo que realizan. Pero sí que es verdad que a pesar de todas estas realidades diferentes, estamos todos bajo un mismo paraguas, ¿no? que es bueno, pues este contexto del coronavirus que nos ha cambiado la existencia de la noche a la mañana y que nos pone en jaque directo con nuestro miedo a la incertidumbre, puesto que no hay una fecha de caducidad a todo esto, no, no sabemos cuándo va a terminar. Las personas somos bastante amantes de saber qué va a ocurrir. ¿Por qué? Porque saber nos hace sentir seguros y la seguridad nos da tranquilidad y percepción de control. Lo que os quiero transmitir es que a pesar de que en este contexto el miedo a la incertidumbre está muy, muy, muy presente, en realidad la incertidumbre es una variable que siempre viaja con nosotros en el bolsillo. Siempre, ahora antes y en el futuro, ¿no? Es, posible tener la certeza absoluta de lo que va a ocurrir. La bola de cristal no se ha inventado, ¿no? Por tanto, preocuparnos de cosas que no dependen de nosotros es un desgaste de energía emocional innecesario que solo nos va a llevar malestar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Centrarnos en aquello que sí depende de nosotros y que sí podemos controlar. Por tanto, os puede ir bien. Primero, centraros en el hoy de cada día, es decir, no tiene sentido ir pensando qué pasará el mes que viene o dentro de dos, vamos a pensar en el hoy, vamos a centrar nuestra rutina en el hoy y mañana podemos hacer lo mismo y así vamos pasando los días. Por otro lado, es importante hacer que la rutina que tengamos en, en casa, eh, en estos días de confinamiento, sea lo más similar posible a la rutina que llevaríamos en circunstancias normales. Vamos a, levantarnos pues relativamente temprano, nos duchamos, desayunamos y emprendemos el día con cierto orden. Especialmente si tenéis niños, esto es mucho más atente que si no los tenéis. Pero incluso y así es necesario tener un orden estructural ¿no? en, en, nuestra rutina, puesto que nos da estabilidad mental. Y diferenciar mucho los días entre semana de los días que corresponden al fin de semana, donde podemos pues, descansar más, levantarnos más tarde y marcar una pequeña línea divisoria mental. Es importante también el mantener el, contacto social con los familiares y con nuestros amigos, pues a través de, las redes, puesto que de alguna manera nos brinda también cierta sensación de normalidad que es tan necesaria estos días. El confinamiento va a hacer que pues, muchas veces no saquemos lo mejor de nosotros mismos y que estemos un poco crispados Vamos a manejar mucho nuestra conciencia para eh, mantener un, estado anímico lo más estable posible y no machacar a las personas con las que convivimos, puesto que estamos añadiendo una tensión eh, extra a la tensión inherente de la situación y ah, por otro lado aprovecha estos días para, especialmente si estás con, tus hijos, para hacer todo aquello que en las circunstancias normales, por la típica falta de tiempo que siempre tenemos, no podemos hacer. Juega con ellos, carga las pilas con ellos y si no tienes hijos, carga las pilas con aquellas personas o actividades con las que pues te sientes mejor, sea vía presencial, si tienes la suerte de poder estar conviviendo con ellos, o sea vía online. seguiremos hablando en próximos vídeos de otras emociones que forman parte de, esta realidad que, que nos ha tocado vivir. Espero que os cuidéis un montón y hasta la próxima.